तो सीन्स कुछ ऐसे हैं आज हम शूट कर रहे हैं एम आर डिजिटल इंडिया के लिए हाँ। हाँ, बहुत शरारती हाय विक्रम हेलो तो क्या शूट चल रहा है आज अभी शूट चल रहा है एडवांस के लिए जो के लिए बहुत मज़ा आ रहा है तो सीन्स कुछ ऐसे हैं आज हम शूट कर रहे हैं एम आर डिजिटल इंडिया के लिए सो so, कुछ घर है जो डिजिटली ड्रिवन है आप बोलोगे कि ये चाहिए वो चाहिए घर आपके लिए सब कुछ करेगा और प्रोडक्शन हाउस है हमारा अपने ग्राफ और कुछ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं मत पूछो कितने हो गए अभी तक तो एक ही है वो भी इतनी बड़ी धूप में तो आउटडोर शूट चल रहा है गर्मी में <laughs> यही तो ग्लैमर है इस इंडस्ट्री का लोगों को दिखता है बहुत मज़ेदार लेकिन जब फील्ड पे आते हैं ना लोग अब पता लगता है क्या एक्चुअली देखते हुए cut cut cut Ready? Ready. Yeah, stand by. Roll. Roll. दिल खुश कर तो प्राइम ऊपर से इतने अच्छे ऊपर से इतने अच्छे आप अच्छा शॉट <laughs> जुड़े रहिए हमारे साथ और बिहाइंड द सीन्स के लिए मेरा नाम है विक्रम